сульфат иондорунун сапаттык реакциясы эритмеде сульфат иондорун аныктоо үчүн баридин иондорунун эритмеси колдонулат пайда болгон ак чөкмөгө азот кислотасын кошобуз пайда болгон ак чөкмө азот кислотасында ээрибесе сульфат иондору пайда болгонун далилдейт